بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں ہربل اینڈ روحانی ٹریٹمنٹ چینل کی جانب صاحب سے مخاطب ہوں عزیز دوستو اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام رحیم کے میں نے اس کے خواص کے بارے بتاؤں گا پیارے دوست اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے اکن کو پریس کر دیں تاکہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا پیارے دوستو اور رحیم جلا جلال نہایت رحم والا بے حد رحم کرنے والا عزیز دوستو جو کوئی ہر روز اس میں رحیم کو سو بار پڑھنے کا معمول بنائے گا اس سے اللہ تعالیٰ کے رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے قلوب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اس میں رحیم کا کثرت کثرت سے ورد کرتا ہے وہ مستجاب و دعوت بن جاتا ہے اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے پیارے دوستو جو کوئی ان دو اسموں کو یا رحمان یا رحیم کو پڑھتا رہتا ہے جب کبھی وہ کسی جابر حکمران کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لے تو خیر عطا فرماتے ہیں جو کوئی ہر روز اس میں رحیم کو سو پانچ سو بار پڑے گا دولت پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق اس پر مہربان و شفیق ہوگی پیارے دوستو جو اس میں رحیم کو صبح کی نماز کے بعد سو پڑے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مہربانی اور شفقت کرے گی جو اسے صبح کی نماز کے بعد اس میں رحیم کو پانچ سو پچپن بار پڑھتا رہے وہ ہر حاجت سے غنی رہے گا عزیز دوستو جو یا رحمان و دنیا ولاخرات و یار خاہ یار ہی ماں ہو ما اکتالیس روز تک پڑھتا رہے اس کی حاجت پوری ہوگی عزیز دوستو جو کچھ میں رحیم کو روزانہ سوبر پڑے اس کے دل میں رکت اور شفقت پیدا ہو جاتی ہے یعنی دل کی کساوت سختی کلا جائے پیارے دوستو جس کسی کو کسی ناگوار کام کا اندیشہ ہو وہ رحمان رحیم کو کثرت سے پڑھے انشاءاللہ محفوظ رہے گا پیارے دوستو اس میں رحیم کو اگر لکھ کر پانی سے دھو کر پانی کس درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہوتی ہے اللہ حافظ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں